дорогие мои! Хочу осветить еще один небольшой кусочек, фрагмент а, нашего понимания, что такое звездные врата, как они влияют на человека, на его состояние, как все взаимосвязано. Сейчас будет буквально вступление, потому что для такого полноценного объяснения нужно рисовать картинки, графики, подводить э, достаточно серьезную логическую базу, чтобы просто было понятно, что откуда у нас взялось. Сейчас просто очень кратко саму концепцию. Значит, когда у нас собралось празднование, то есть вот мы праздновали, праздновали, праздновали солнцестояние, равноденствие, там купало и так далее, в разных прекрасных местах, набрался определенный опыт, а, как взаимодействие, так и развертки в личной жизни. А, в какой-то момент вдруг а, пошла удивительная сначала, правда, очень удивительная тема того, что, может быть, вы слышали, читали, думаю, что мы тоже там пару ссылок э, найдем на эту тему, выложим, чтобы вам сильно там не копаться кому по каким-то причинам лень или некогда. Вот, о том, что э, у современного человека вот все, что мы знаем про ДНК, да, если вот сейчас мы вспомним ДНК, то это будет спираль, состоящая из двух нитей, соединенных друг с другом. Помните, да, вот эту картинку, она очень много где фигурирует, мы к ней привыкли. Вот есть два потока, э, э, две, две нитки, а, лесенка. А, ну, это как бы как лесенка, только свернутая по спирали, да, вот что такое ДНК. Вот. И есть а, концепция, то есть есть понятие волновой генетики, а, и есть такая концепция, что на самом деле у человека нити ДНК изначально а, либо было больше, либо даже, может быть, и сейчас э, есть люди, мы не знаем, сколько их, потому что исследование ДНК достаточно а, кастовая, закрытая тема, да, то есть вы же не можете сами взять там у себя кровь, сесть под микроскопом и выяснить, какой у вас ДНК, как она работает. Нужно обращаться к специалистам, специальные центры, платить деньги. И, в общем, а, проверки каких-то исследований, все это дорогостоящие и достаточно проблематично. Вот. Тем не менее, те разработки, которые есть, говорят о том, что у человека может быть и 4 ДНК нитей, и 8 нитей, и 16 есть такие версии. То есть, э, а, а, если уж, а если уж мы начинаем бредить, что у нас может быть 16 нитей, то что бы нам останавливаться, может быть, у нас их может 32 быть, да? Но ну, это все э, вот поизучайте, кого эта тема сильно заинтересует. Главное, что мы для себя предположили, что э, и почувствовали. То есть это было, знаете, когда информация идет через тело, потом она начинает собираться, а потом мы начали ее изучать, эту информацию, потому что, конечно, э, вложенные в нас всех э, общеобразовательные программы, стереотипы, они а, ну, достаточно долго блокировали как-то понимание этой темы более глубоко. Значит, предположение мы выдвинули следующее, что а, солнцестояние соответствует нашим двум нитям ДНК, которые нам юридически разрешены на данный момент. Да? генетиками. Простят меня генетики, для них, конечно, наверняка я сейчас несу бред, я это говорю не для них, да, и, в общем, а, если вдруг окажется, что мы в чем-то ошиблись, то лично я готова это признать. Мы сейчас эту тему исследуем. А, исследованием а, целенаправленным, вот уже почти лето, а, поэтому первые какие-то сливки с этой информацией мы можем снять. Пока предположение остается рабочим, то есть мы не отказались от этой версии, потому что мы видим результаты в своей жизни. Значит, есть предположение, что, а, допустим, если вдруг у человека работают, там, не материализуются, восстанавливаются, оживают, а, еще две нити ДНК, конечно, что это? Это более устойчивая система, это больше возможностей, это больше комбинаций генов, больше возможностей передачи и накопления информации, потому что, а, наверное, вы слышали, это все тоже достаточно прокачанная тема, о том, что генетика меняется не только наследственно. Вот, допустим, я свои гены, а, какие-то свои предрасположенности передаю детям. Нет, нет, дорогие мои, у нас генетика меняется в процессе жизни. Это доказано. То есть мы мутируем прямо когда живем. Наверняка вы замечали это по э, другим людям, может кто-то и по себе, что в зависимости от образа жизни человек очень сильно меняется, реально начинает выглядеть по-другому. Ну, либо более симпатично, что мы обычно, да, молодо и здорово, либо наоборот. И один и тот же человек может в своей жизни там в 20 лет выглядеть на 40, в 40 на 20, там, да, а, а, а в 70 там, на, на, там, не знаю, на 50 или, или, или в 20 может выглядеть на 50. То есть сейчас э, вопрос паспортного возраста весьма спорный, потому что очень сильно э, идет расслоение между людьми в зависимости от не просто образа жизни. Образ жизни вытекает из образа мыслей. Образ мыслей, образ жизни закрепляется в нашей крови достаточно быстро. Речь идет о э, тут у меня не, не, нет данных, я этим не занималась, я имею только внешние источники, которые мы смотрели в интернете, в общем, так же, как и вы можете это посмотреть, да. Поэтому это не мои исследования, это просто тот кусочек предположений исследований, который был взят э, э, в том числе в основу понимания того, что мы можем влиять на наше ДНК.